Estaban 12 cupidos. Acá no me Ese medio, medio brujo me parece, tirar una, un agua ahí. La madre ah, se revela. Se revela y empieza a hablar. Su arte se empieza a expresar. A ver, si no...

sabe cuando uno de otro de y adquiera este producto en su casa. ¡Oh, sí! ¡Pues favor, cómprelo ya. Llame ya. No lo pierda. Y si llama dentro de los próximos 10 minutos, le regalamos la pila. La pila de jarabes que nos sobra. Gracias.